et Lides Salut Lides Dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est un What the Food spécial challenge euh, What's in my mouth. Qu'est-ce qu'il y a dans ma bouche c'est ça. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un challenge qui tourne un peu sur, euh, sur internet et surtout YouTube. Alors on a toutes les deux acheté des aliments différents, des choses spécifiques au Japon, qu'on va se faire tester en ayant les yeux bandés et on va devoir deviner ce qu'il y a dans notre bouche. <laughs> ça se trouve, j'ai pris des trucs qui sont même pas comestibles parce que je ne sais pas euh, ce que. <laughs> ce que j'ai pas justifié. reconnaît connaît c'est ce délire. Bon, moi je sais exactement ce que j'ai pris, mais il y a des choses que j'ai jamais goûtées, donc je me suis dit. Euh, je vais être le euh, cobaye quoi. Eddie va tester pour moi. Ah, on va commencer hein. C'est toi qui commence C'est moi qui fait... mets un truc dans la bouche Jungle. <laughs> Oh, eh I win. Commence quoi Je commence pas. j'aime pas du tout ce jeu. Je... Je pas hein. Bah moi j'aime bien, mais quand les autres le font, genre je regarde, c'est marrant, mais. Oh, eh, non, je, sens vraiment que je vais pas du tout aimer ce jeu. Bah, oh, putain. tu vas Oh non, c'est horrible. dis rien. Attends, moi je montre à la caméra ce que je vais te faire manger. Je pense que ça donne <laughs> vraiment envie à tout le monde. Oh. ça vous donne envie ou pas Et regardez, attendez, le plus, super cool, <laughs> c'est ça. Oh merde. Tu kiffes ou pas oh, Tu vois, Attends, attends, c'est un peu chiant. <laughs> tu peux ouvrir ta bouche. C'est horrible! Fais-moi confiance! Tu bouges ton nez, toute la bouche. Ah oh non, il faut que je bouge mon nez! 1, 2, 3, ouais, 1, 2, 3. Bientôt Bravo On dirait j'avais déjà goûté. Hein. One point. T'as vu cette texture euh, C'est ça, c'est la texture. Ça... Mais moi j'aime bien ça, donc je ça Ça va, ça mm, a l'air de pas trop te déranger. Non, ça va. Team Pas forcément <laughs> fan de la texture, mais. Alors, je vais commencer par quoi J'ai pris ça. Alors, je ne me demandais pas ce que c'est, je ne sais pas. C'est stressant en fait. Mm. <laughs> oui, même pour moi c'est stressant, tu vois. Mais ne dis pas des trucs comme ça. Même elle, elle a peur de me le mettre dans la bouche. C'est très oh, bizarre. je sais pas comment je vais te le mettre dans la bouche. <laughs> Pardon. triché, ça. Alors, euh, je vais essayer de faire ça un peu moins. Allez <laughs> Ouvre la bouche Vas-y Enfin, il y a une fourchette, mais vas-y. Oh, je une boule. <laughs> Je quoi Faut que je croque Bah oui, faut que tu le bouffes. On <laughs> dirait du flageolet, pardon. <laughs> Hum, non, je connais. Mais c'est bon en plus. C'est un légume Non. Ok. du poisson Non. C'est un nez du poisson, c'est du sperme de poisson. c'est de la viande Oui. Mais arrête. Qu'est-ce que c'est Bonjour, ben, c'est l'anchois. Je, sais pas ce que c'est. <laughs> Oh, mais fromage, si, mais j'ai failli euh. t'en acheter. C'est des sortes de sticks de fromage tout fait là. Ça. Je voulais t'en acheter aussi. C'est pas bon en fait. Ça, bah, c'est bon ou pas bon alors C'est une sorte de. C'est comme si tu mélangeais du surimi et du fromage euh, pas bon quoi, du plastique. Euh. C'est du fake plus du fake. Attends, il Il a pas dû manger ça. quest ah, ah. Est-ce qui a écrit le goût Vous voyez mon doigt là, on le dira après, mais. ça m'a toujours intrigué cette chose. Je te mets un petit bout. S'il te plaît. Ouvre grand. un petit bout. là. Elle a pas de réaction, on sait pas. Mais j'essaie de, comprendre ce que c'est. Vas-y. Déjà, c'est. C'est du fromage. Bien joué. Mais avec quoi dedans Du raisin Ouais. Oh là là là là. Et Et un truc qui vient de nulle quoi. Et du rhum Ah, ah rhum <laughs> mmh. Ça, c'est le fromage, on s'est toujours dit, mais c'est bizarre de faire du cheese dessert. Bah, en fait, moi j'aime bien. Honnêtement, c'est bon. Non, franchement, euh, genre euh, le matin sur une tartine euh, de pain grillé, ça le fait. Bah, tiens, cadeau. <laughs> Alors, à mon tour. Alors. Je sais pas si vous voyez bien. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est non plus. Enfin, je crois, ça va, en fait. Mais j'en suis pas, j'en suis pas sûr. Donc, euh, on va ouvrir ça. Je t'ai pris un petit. Je crois tellement pas, mais en plus, l'autre qui en rajoute derrière, elle va me mettre un truc qui ne rentre pas dans ma poche. Mais non <laughs> Moi, quand je dis pardon, euh, <laughs> Allez j'ai bah le droit de sentir. Non, non, non, non, personne ne sent rien du tout. Allez, c'est pas toi. Vas-y. Qu'est-ce <laughs> qu'il T'as même pas encore eu le truc dans la bouche Bon j'ai peur que de ce C'est du fromage Ça fait Mais il y a un truc euh, en plus. <laughs> Bah, c'est du raisin <laughs> Non, non De l'orange De... c'est dégueulasse Qu'est-ce que c'est Mais si c'est du raisin Non, c'est pas du raisin C'est de la fraise Non plus C'est un fruit Non Oh merde un légume. Non plus. Qu'est-ce que c'est, Naomi <laughs> Non mais ça me rassure, j'avais peur d'avoir un truc. Mais c'est pas mauvais en fait. Fish cake. Fish cake, exactement. C'est à mon tour <laughs> C'est ça. J'aime bien. <laughs> Je veux ça. je vous expliquerai ce Alors, que c'est. Alors, je voudrais pas dire, mais il y a quoi Il y a 2 euros Tu vas bien frère. <laughs> je vais te punir pour cette phrase. Que oh merde <laughs> ah, J'ai pas senti un truc Non, t'as rien senti, c'est dans ton <laughs> C'est pas ah, ça, Parce que euh. je suis connais... Ah bah non, me mettez pas non plus. moi je suis gentille, je mets des petits trucs à chaque Bah moi aussi c'est petit, c'est tranquille, regarde. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Allez, tu fais A. Pardon, de sorcière, mon gars. c'est bon, bah. non. De C'est un peu non Non, non, c'est pas pâteux, c'est très. Il y trop. Attends, attends, attends, attends la poudre de crabe ou de crevette. Pas ça, mais t'as de la poudre déjà et c'est pas loin. Ça me dit quelque chose en fait. Je t'ai mis une bonne cuillère de poudre de dashi. poisson, c'est <laughs> Bon, c'est du poisson quoi. ok. <laughs> c'est salé. <laughs> en tout cas. Alors, qu'est-ce que je vais faire Je vais faire un chantier, j'en sais rien en fait. Voilà. Alors je sais pas, je sais, je sais pas comment je vais te le faire. Euh, bon, je vais te le faire. Euh, c'est un truc à boire. Ah non, on avait dit truc à manger. <laughs> Ah non, on a dit quelque Qu'est-ce qui est dans ma bouche Non, mais moi j'ai hésité. Je voulais trop te prendre des, des boissons bizarres. Je suis très déçue. Tu peux, tu t'as la. Attends. <laughs> je comprends pas ce qui se passe. T'as une paille, il faut que tu. Et voilà, je vois le liquide, hein, donc du coup, faut vraiment boire. Il y a du lait C'est une boisson au lait Sûrement qu'il y en a un. C'est à la fraise, non Non. Ah tu peux, tu as le droit de regoûter si tu veux. Oui, c'est au lait, mais euh, il y a autre chose. Patate douce j'ai hésité à te le donner le plus. Mais j'aime bien en fait. Ah oui, <laughs> Non, mais ça, j'aime bien. Ah, c'est bah, euh, bizarre, mais j'aime bien. C'est un peu comme le truc à la patate. Non, mais je pense, que, c'est ouais, je pense que c'est bon. Hein. C'est juste que. Non, mais bah, je sais pas, ce que c'est, ça m'énerve. Ceci ah, est, oh, au marron. Oh, Ah, mais ça grave le goût de crème de marron. Bah alors. À <laughs> toi mhm. Passe à la caméra. Allez. Euh, ah, mais en fait, j'ai euh, l'odeur du natto là dans <laughs> le ça sent. Toute ma Ouais, mais c'est bon, mais ça sent pas. On ouvre grand oh. <laughs> Vraiment pas bon Ça donne envie de vomir Faut falloir que tu croques. Voilà. C'est un légume déjà. Tu un bout mm, Non. On dirait un haricot euh, vert. Bon, c'est pas ça, mais ça ressemble. Parce que la couleur, c'est bon. tu connais Tu peux enlever le masque. Tu sais, t'as les graines et c'est vachement. Euh, ah. Donne-nous tes sensations. Est-ce que t'as senti le, côté ça. collant bah, C'est ce que j'allais dire. À force de le manger, tu caches ma tête. Est-ce <laughs> que tu vois cette chose Il parle À force de le manger, tu vois, T'as l'impression d'avoir du natto dans ta bouche après. Ouais, c'est la même texture. Il J'aime pas trop la texture. J'ai oublié comment ça s'appelait, j'aime bien mon goût. C'est du Au voilà. non, en français, c'est Okula J'aime pas le, la sensation Je suis mis que des textures. <laughs> bien. Alors là, c'est la pièce de résistance. Oula. là. Wouhou Il y a cette petite icône, je sais pas s'il y en a vraiment dedans, mais j'espère. Et moi j'espère pas. <laughs> il y a le goût du marou qui se mélange avec les chips au chocolat, c'est <laughs> hardcore. c'est ça, en fait, t'as tous les goûts qui te. Non, plus le fromage du début, là, le fake fromage euh, emballé dans le saucisse. c'est <laughs> grave. Allez, on ouvre la bouche. Mmh. Allez. Ah, <laughs> C'est du fromage. Oui, mais qu'y a-t-il dans ce fromage D'accord. <laughs> c'est pas drôle en plus, pardon. Bah y'a rien, sur la bonne. Ah, tu me dirais que tu... Ah, attends, attends. On va aller chercher plus loin. Non mais en vrai ça a le goût de bashkiri mais parfumé mais sans parfum c'est fake. C'est censé être un truc qui pique non Oui. Ouais. Bah ça pique pas. ah si je sais pardon, c'est wasabi Ouais. Hmm. Et eh ben vous... Vous pouvez goûter, hein, moi j'adore hein, parce que c'est aussi du fromage. Mais c'est quoi ce fromage qui est dur ça a trop fait le coup de Oui, non, en effet, ça <laughs> a pas le de oh, Il reste un truc, c'est Il reste le dernier. Ah, c'est le dernier Bah, je sais pas trop ce que c'est, mais je trouvais ça rigolo donc. alors on n'a pas été tout C'est vrai, je me descends un peu sur ce <laughs> point. C'était le premier, on en reprend un autre <laughs> Je rigole si en fait là je lui mets un truc dans la bouche Grave. savoir. Alors apparemment c'est rigolo parce que <laughs> t'as Naomi qui rigole et Attends, deux l'autre qui essaye de je lui fais juste faire sentir, elle va comprendre. Oh my god. oh non J'entends hein Je suis peut-être aveugle mais j'entends J'entends les- des bugs que du sang. Oh j'entends les réactions. Je ne veux pas sentir. Je te mets en petit bout, mais bah, je te l'ai plié en fait. Plié Attention, j'y vais avec le. <laughs> J'y vais... <laughs> j'y vais avec les doigts, <laughs> oh, mais oh là là C'est français, dis donc. Elle va kiffer. Non, elle pas, mais c'est du. Euh, de la sèche Presque. Du poulpe ou un truc comme ça, enfin un, poisson. Du taco. Ouais, du taco. C'est ça. Je l'ai pris dans le rayon bonbon. C'est hein. ah <laughs> du taco dans bah, le sang. sens, c'est ça. Je sais le mot que je ne pourrais pas. Je préfère ça aux chips au chocolat. <laughs> Et eh bah ben, voilà. Notre challenge What's in my mouth spécial euh, What the food Japon. Je pense que j'ai perdu. Oui <laughs> Oui Alors que je... Oui Je suis là depuis longtemps. Bien tranquille. Hmm. on, on essaiera de vous en faire un autre non, c'est sûr faire un autre. Non, c'est sûr. Le thème, ce sera hardcore. Oh merde. J'ai plein d'idées, <laughs> j'ai tellement plein. tellement <laughs> On espère que vous avez aimé ce petit moment de, rigolade avec nous en découvrant des aliments un peu venus C'est ça. Et puis ben on vous donne rendez-vous pour un autre boîte de Food. Love <laughs> Cut